Ons reis vandag verder rondom God se wil en God se woord. Ons is soekers na die waarheid. Soekers wat gevind is. Soekers wat eh, in die Here se arms vasgeloop het en die Heilige Gees se nabyheid beleef wat ons in die volle waarheid lei. In hierdie reeks is ons besig om ernstig saam na te dink oor God se wil Ek hoop daar is 'n paar stereotypes en 'n paar ehm um, algemene waarhede wat nie uit die Bybel uitkom nie, so bietjie tersyde gestel. Veral uh eh, tipiese dinge wat mense glo wat eintlik maar ehm um, noodlotdenke is. Alles gebeur met 'n rede, daar's 'n doel met alles wat moet gebeur, sal gebeur. Soos ek sê, jy mag dit glo. Jy kan glo wat jy wil, maar as jy die woord van die Here wil glo, is daar 'n ander gesprek. En dis ons re, uh, reis in hierdie tyd om ondersoekend nadenkend dieper op God se woord in te gaan om die Hebreërs roete te vat om nie by die melkkossies te bly nie maar maar as die Here wil dieper te gaan nie nog 'n keer maar net oor die eerste vraag van die geloof na te dink nie want op die ou end as jy dalk gewonder het is die diepe vraag na God nie maar net 'n teoretiese vraag nie hoe ek oor God dink bepaal hoe ek saam met hom lewe En as ek glo daar is maar een of ander noodlotsplan en ek hoef nie in te werk 'n medewerker te wees van God se planne nie. Nou ja, dan uh, gaan ek redelik fatalisties lewe. Wanneer Paulus byvoorbeeld in 1 Korintiërs 4 sê hy's 'n medewerker, hy's 'n speler, weliswaar 'n junior speler, God is die almagtige. Maar God laat hom speel. God se hande en voete, as jy wil, is Paulus op die sendingveld. Dan uh, verander hoe jy oor God dink dan vat jy verantwoordelikheid. Dan dan doen jy groot moeite om jou lewe binne God se wil te hê. Van God se wil gepraat vandag ons gesprek. Meeste mense wanneer ek vir hulle vra, is jou lewe in God se wil? Is so 'n bietjie, hè, ek hoop so, ek dink so, ek probeer maar. Maar as ek vir vra, is jy jou pa se kind? Ja. Nou hoekom kan ons dit nie sê oor God se wil nie? Want God se wil is Jesus, glo jy in hom? Dit is die wil van my Vader, Johannes 6 vers 38. God se wil het 'n naam, Jesus. Daar's 'n plan, glo in hom. Dis sy wil. En God se wil is dat jy sy kind is. Nou hoe lank is 'n mens 'n kind van God? Johannes 10 vers 28 tot 30 sê ek gee vir julle die ewige lewe en niemand sal julle uit my hand ruk nie, sê Jesus. Nee, ek nie Jesus. Paulus skryf in Filippense 1 vers 6: "Die goeie werk wat God in julle begin het, sal hy klaarmaak." Sê sê die woord, nie ek nie. 1 Johannes 3 vers 1: "Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God." Vers 9: "En ons het die saad van God in ons harte. Ons het die DNS van God. Ons is kinders van God. Uh die ewige lewe is ons in Johannes 5 Wie my glo het die lewe. Johannes 6 ook. So, God se wil is dat ek sy kind is. Maar nou, soos met enige huis, is daar familiereëls. En ek wil graag 'n bietjie hierby stil staan en ek het al 'n paar keer in my lewe en ook 'n paar boeke al daaroor geskrywe. Maar dit het my weggeblaas en my lewe verander om agter te kom hoe lyk die familiereëls van God wat my binne sy wil hou want binne ons huis is daar reëls en binne jou huis ook. Daar sekere tye toe daar kinders nog in die huis was dat hulle in die huis moet wees. In ons huis is daar sekere reëls oor soos niemand rook in my huis nie, dis net 'n reël. Maak nie saak wie nie, in my huis is daar nie sigarette nie. Uh want ek is 'n bietjie allergies daarvoor en ek hou nie van die goed nie. My familie het my opgerook so <laughs> ek op skool was en dis een van ons reëls. Daar's baie ander. God word in ons huis geëer um, in ons huis is daar respek vir mense. Dit is ons familiereëls en ons doen dit na buitentoe ook. Ons eer die Here, ons respekteer mense, eenvoudig. Dis ons reëls. God het ook reëls vir sy wil. En ek het net eenvoudig die Nuwe Testament gevat, die Griekse terme vir God se wil geneem en gaan kyk waar dit voorkom. En toe het ek agtergekom God se wil, soos die Hollanders sê, die helfte is my nuut vertelle. En miskien moet ek aansluit by Paulus se baie beroemde woorde in Romeine 12 wat ons almal onthou vers 1, maar ons vergeet vers 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferminge van God. Gee julleself aan God as lewende heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dis die hartklop van julle godsdiens. En moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie vers 2. Maar nou, hoor nou, maar laat God julle denke vernuwe. Dan sal julle onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hoe sal jy God se wil ken as jy jouself aan hom gee, maar as jy ook toelaat laat hy jou denke vernuwe? Gedoor die ware Christene gee hulle harte vir die Here, maar nooit hulle denke nie. Ons het papkoppe Ek meen, hoeveel Christene ken jy wat regtig anderster dink? Wat nie maar net die heeltyd reageer op die wêreld nie. Die wêreld sê dit gaan sleg, sê ek, nee, die Here kan ons help. Almal beklei oor hierdie saak en op daai saak en dan beklei ons saam en dan sos maar weer in kampe. Maar hoeveel Christene dink vars kreatief agter God aan? Het 'n nuwe gesprek, nie ontvlugtingsgesprek nie. Want dit help my net so min as ouens my sê, jy weet, net die Here kan ons nou nog help. Ja, kyk hoe gaan dit nou in ons land, maar Gelukkig het ons daarmee ewig gelewe. Dis 'n ontsnappingsgesprek. Dis 'n escape. Maar 'n diep, vars gesprek waar my lewe geanker is in God se wil, waar my identiteit in Christus is en waar ek verstaan wat is God se familiereëls. En daarvoor moet ek my kop vir die Here gee. Paulus sê in Kolossense 3: "Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, Hy sê waar Efesiërs 4 vers 17 en verder moenie soos die heidene wees nie. Hulle koppe is leeg. Dink dinge wat God sal verheerlik. Hy sê vir die Korinte gemeente in 2 Korinte 10 vers 4 en 5: Neem vyandige gedagtes gevange. Bedoelende kry 'n vars manier van dink. Hoe? Wel, ons doen dit vanaand. So, familiereëls. Eerste familiereël vir God se wil. Ek het letterlik soos ek gesê het, net gaan kyk oor God se wil. En baie ouens het dit al saam met my gedoen, so kom ons doen dit vanaand weer. 10 woorde. Hier is die eerste ene. Doen goed. Dit is die wil van God. Familie reël 1. Doen goed. Nooi jou na 1 Petrus hoofstuk 2 toe waar um, Petrus dit skrywe. 1 Petrus 2 vers 15. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal bring aan die kwaad wat mense onder mekaar doen. Ja, hoor net weer. Dit is die wil van God dat jy deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense onder mekaar bring. Ek het nog nooit gehoor Christen haal dit aan nie. Ek beloof jou ek het nog nie. Maar wat ek om elke hoek en draai hoor is ons moet nou opstaan vir die Here. Dis nou tyd dat Christen nou opstaan. Maar die Nuwe Testament sê dis nou tyd dat ons goed doen. Dis die familiereël, nie opstaan nie goed doen. Goed doen. En dan sê ons ja, dis wat hulle bedoel. Nee nee, dis nie wat hulle bedoel nie. Party ons dink net ons moet nou staan, ek weet nie. Ons moet nou staan. Ons moet nou teen die staan en daai staan en deur die staan. Hier moet ons 'n satanus vasvat en daar 'n ideoloog en daar dit. Petrus sê, weet julle wat is die wil van God? Hoor mooi, wat is die wil van God? As jy in die familie van God is, dan doen jy goed. En nou beskryf hy vers 17. Julle moet alle mense respekteer. Medegelowiges lief hê, vrees God, eer die keiser. Julle moet alle mense respekteer, eer bewys in die Grieks. Mense eer gee, alle mense. Nie oulike mense nie, alle mense. Ouens vat anderster lyk, like, anderster glo, anderster leef, anderster ideologie het. Uh al wat mense vra is respek. In die te Franklin se lied. All I'm asking for is a little respect. Alle mense smag na respek. Mense wat hulle menswaardigheid verloor. As eh, skree na respek, gee dit vir hulle, doen goed. Hê medegelowiges lief. Jy eer alle mense, of hulle jou vyande is of nie. Jy vrees God en jy eer die keiser, dieselfde keiser, dieselfde keiser wat Petrus laat vermoor het 'n paar jaar later. Jy het nie 'n lisensie om net vir 'n regering te bid as hulle met jou saamstem nie. Jy het nie 'n lisensie om net van mense te hou as hulle oulik is nie. Dis maklik. Jesus sê dit in die bergrede. Ek meen die sondaars het ook hulle vriende lief. Wat is nou so uniek daaraan? Dis wanneer jy jou vyande liefhet. Hoe het jy jou vyande lief? Romeine 12 wat ons nou nou by stil gestaan het, as jou vyand honger is, wat doen jy? Geef hom iets om te eet. En as hy dors is, gee hom iets om te drink. So maak jy hulle vuur rooi van skaamte. Dis 'n beeldspraak. Letterlik staan is daai beeld jy sit rooi kole op hulle kop. <laughs> En jy moet weet dit werk. Sit op iemand se kop rooi kole en dan word hulle gesig rooi. <laughs> Jy moenie dit nie doen nie. Wat Petrus wat Paulus bedoel is, jy maak mense skaam, hulle word rooi. As mense jou beledig en jy doen goed as hulle jou vloek en jy seën hulle. As hulle op jou spoeg, en jy spoeg nie terug nie. As hulle jou wil slaan en jy slaan nie terug nie. Doen goed aan alle mense. Doen goed. Leer by Jesus sê Petrus hier in 1 Petrus 2. Hiervoor is julle geroep vers 21. Christus het gelei vir julle sodat hy vir julle 'n voorbeeld gee Mense sê ons moet opstaan vir die Here nou, maar Petrus sê luister ouens, hier's julle voorbeeld sodat julle in sy voetspore kan volg. Hoe staan 'n Christen op? As die ouens een of ander nar by McDonald's maak, dan gaan verbrand jy nie die plek nie. As dit Black Lives Matter is, dan storm jy nie op almal en beledig hulle nie. Kyk na Christus. Volg sy voorbeeld. Hy het geen sonde gedoen nie. Uit sy mond het daar nie leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, alles oorgelaat. Dis hoe jy dit doen. Doen goed. Dis die eerste familiereël vir God se wil. Maklik? Mm. -mm. As dit maklik was, al die Christene dit gedoen. Maar as jy sê jy is ernstig oor God se wil, dan doen jy dit. Tweede familiereël. Eerste een doen goed, dis die wil van God. Tweede een vat teenstand. Dit is die wil van God. Blaai net om na 1 Petrus 3 vers 17. As dit die wil van God mag wees dat jy moet ly wanneer jy goed doen, is dit beter as om te ly wanneer jy kwaad doen. En dan word daar weer verwys na Christus. Hy het eenmal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges. Daarom Petrus sê: Dit is die wil van God dat jy lyding moet kan vat. Doen goed nommer 1, vat lyding. Ons leef in 'n land waar daar baie lyding is. Baie mense sê daar's beter weivelde, groener weivelde. En dis oké. Okay. Maar Christene, soos ek altyd sê, het 'n chassis, 'n onderstel om leiding te vat. Ons is gebou vir teenstand. Ons Here is ons voorbeeld. Ons Here is ons voorbeeld. En ek is verstom oor almal wat so uh net deesdae wegraping soek en ek weet nie wat alles nie. So asof Christene net sê Here kom haal ons nou net en hoet iemand noudag vir my gesê die Here moet ons nou net kom haal. Sê ek o, jy sit ook al weer by 'n geestelike liggawe en wag vir die volgende vlug hemel toe. Het jy hulle nie gehoor dat Jesus vir ons gebid het in Johannes 17 Vader? Ek vra nie dat U hulle die wêreld wegvat nie. Ek vra dat U hulle van die bose sal bewaar. Here, soos U my gestuur het, stuur ek hulle. Hulle is op my roete soos toe Johannes en Jakobus en Markus 10 gestry het en vir Jesus gesê het: "Here, gee vir ons asseblief ehm um, die beste plekke langs U in die koninkryk." Sê Jesus: "Kan julle my beker drink? 'n Lydingsbeker." 'n Lydingsbeker. Christene is geroep om die lyding van Jesus voor te sit. Die hele eerste Petrusbrief gaan daaroor. Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 4. Ons dra die dood van Jesus met ons saam. Openbaring 7 sê nie ons gaan weggevat word voor die tyd dan kry ons so 'n free pass hemel toe en dan sit ons en kyk hoe kry die ander mense swaar nie. Hy sê dis die wat deur die groot verdrukking gegaan het wat by die dag van die wederkoms in wit klere sal staan. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27, Hebreërs 12 vers 1 sê dis hulle wat volhard tot die einde toe wat gered word. Romeine 2 sê dis hulle wat volhard in goeie dade terwyl almal boos raak en opgee soos die gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 4:25 terwyl die eienaar talm om te kom, dan gee hulle net op. Dis die ouens wat volhard wat gered word. Dis die wil van God. Ons is taaf. Ons het resilience. Kom aan Christene. Moenie net die hele tyd daar sit en sê dis klaar met ons en hoe ellendig dit gaan nie. Moenie elke gesprek begin met hoe swaar dit is nie. Hou op om elke preek te preek oor ja, dis moeilike tye nie. Ons preek ons self in klein geloof en ons taal gee ons weg. Ons is resilient, ons is vastbuiters, dis God se wil om vas te byt. Derdens, derde familiereël. Dis 'n familiereël. 1 Petrus 3 vers 17, dit is die wil van God as jy swaar kry om dit te dra. Derde ene. Ons blaai na die 1 Tessalonisense brief toe. Paulus skryf in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 skryf hy vers 3. Uh ah, as ek dit net vir jou kan lees. Um dit is die wil van God letterlik. Dit is die wil van God dat jy heilig moet lewe. Paulus haal Levitikus aan, 'n heilige lewe. Hy pas dit hier op die huwelik toe verseker. So hy sê nie in die eerste plek bid dat jy die regte huweliksmaat kry nie. Hy sê leef heilig, dan is jy op die eerste hekkie na 'n gesonde huwelik. Wees heilig. Dis God se wil. Nou kantlyn opmerking. Ek het nog nooit hierdie goed <laughs> gehoor wat ek nou vir jou vertel. Somme in die kerk, die mense as hulle oor God se wil praat, sê hy het 'n toelatende wil en 'n goedkeurende wil en hy het 'n plan. Dit klink so Jesus. En ek hoop as hierdie afgelope weke saam gereis het, het jou kop geskuif oor God, want myne het weer teruggeskuif Bybel toe en vorentoe geskuif Bybel toe. Maar maar maar Maar God se wil het niks te maak met streepies wat getrek word en moet moet ek hierdie werk vat of daai werk moet ek in hierdie land bly of daai land bly moet ek met hierdie vrou trou of daai vrou trou nie doen goed dit gaan oor my karakter ehm um, vat teenstand dit gaan oor my karakter wees heilig dit gaan oor my karakter God se wil is dat my karakter presies soos ons die hele tyd vir mekaar sê vorm na die beeld van Christus Romeine 8 vers 28 Alles werk in goede mee. Hoe? Hy vorm ons om gelijkvormig te wees aan sy Seen, Romeine 8, 29. Godse wil is Jesus, so ek val met my leven in by Jesus. Dis Godse wil. Ek word heilig. Hm. Godse wil is nie in die eerste plek dat ek het verbring in my leven, dat ek suksesvol is nie. God het my nie geroep in die eerste plek om suksesvol te wees nie, maar om karaktervol te wees. Hy het my geroep om heilig te wees. Dis die grootste wat ek kan doen, dis sy wil om te vorm na sy beeld, om God se te wees in syne alleen, want heiligheid beteken jy is myne. Jy is myne. Jy is my beeld. Dit is om 2 Korintiërs 3:18 in aksie te sien. Ons word al hoe meer gevorm na die beeld van God van heerlikheid tot heerlikheid. Dis Romeine 5, die tweede Adam wat ons nuut maak. Dis Kolossense 2. Hm. Dit is die werk van God om my te vorm in heiligheid. So, dis hoe God se wil in my lewe gebeur. Al heiliger, al hoe meer gehoorsaam aan hom, al hoe minder van myself, al hoe nederiger. Jakobus 4, hoe word dit in my lewe gevorm? ek onderwerp my aan die kragtige hand van God. Ek verneder my voor hom. 1 Petrus 5. Ek buig voor die Here. Ek word kleiner in myself sodat God groot kan wees. Ek sê aldag, God cannot paint on a proud canvas. God kan niks met hoogmoedige mense doen nie. Die plek is vol. Die huis is vol. Vierdens. So ons sê vir mekaar die eerste familiereël, ek moet gaan dink het ons mekaar sê Romeine 12 Uh laat toe dat God julle denke vernuwe. So ons is besig om dit te doen. Tweede, so die eerste familiereël, doen goed, 1 Petrus 2:15. Tweede familiereël, vat teenstand, 1 Petrus 3:17. Derde een, wees heilig, 1 Tessalonisense 4:3. Vierde een, 1 Tessalonisense 5 vers 18. Uh, Kom ons lees vers 16. Wees altyd bly, bid geduldig Wees in alle omstandighede dankbaar, maar staan aan die Grieks. Dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Dit is die wil van God. Wees dankbaar. Nommer 4. Wees dankbaar. Dis God se wil. Hm. Niemand het dit al vir my gesê dat ek moet dankbaar wees as deel van God se wil nie. O my maat, vir my sê wees dankbaar vir die kos, sê dankie. En dit het ons gehoor, ons het groot geword. Ehm um, ek onthou my eerste pak slaat ek gekry in die kraamsaal. Ek weet nie hoekom nie, maar toe ek gebore is, toe slaat die dokter my op my bout en my ma sê Stefan sê dankie. Ek dink so, want ek het dit altyd gehoor, sê asseblief en dankie. Maar dankbaarheid as die wil van God. Dis hoekom C.S. Lewis se boek skryf Surprised by Joy. <laughs> Ons is skoon Hy sê meeste mense weet net genoeg van God af om ongelukkig te wees, maar nie gelukkig nie. Joy is the serious business of heaven, skryf Louis. Jesus is die hoofpriester volgens Hebreërs 1 wat met vreugde gesalf is. Vreugde is daai diep anker in die Here. En as daar nie hierdie diep vreugde is nie, nee nee, vreugde is nie 'n doel op sigself nie. Vreugde is vreugde in die Here. Dis Filippense 4 wanneer jy jou behoeftes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak. Dat die vrede van God wat oor jou hart en jou gedagtes heers, jou bevry wanneer jy vreugde ken. Dis vreugde wanneer jy huil en nog steeds tevrede is, tevrede. Dis wanneer jy voor 'n oop graf staan, jou werk verloor, wanneer die wêreld oorlog liedjies sing en die mense te mekaar opstaan en rasisme en haat toeneem die vreugde van die Here in jou lewe is. Dit is daai diep geankerdheid in God. Dis die wil van God, weet jy? Een van die groot tekste van die Bybel. Wat ek altyd sê, uh as dit nie in jou Bybel onderskryf uh, onderstreep onderstreep is nie, sou ek wou vra hoekom nie. Romeine 14 vers 17 waar Paulus vir die Christene in Rome die hartklop van die evangelie gee. Hy sê vir hulle Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, waaroor die ouens beklei in heilige dae en wat nie, maar van gehoorsaamheid aan God. Ek sal dit bou vertaal vryspraak, want hy gebruik die Griekse woord dikaiosune. Die koninkryk van God gaan oor vryspraak. Dit gaan oor vrede en vreugde wat die Heilige Gees gee. Hier is die drie pilare van die kerk. Die vryspraak van God in Christus. Die vrede, die Shalom en die vreugde wat ek nou net oor gepraat het ook in 1 Tessalonisense 4. Dit is die essensie van die Christendom. En hier sit die kerk en ons beklei, is dit groot doop, klein doop, wegraping, is dit eindtyd. Ehm um, is dit nou uh, so oor seksualiteit of so? Uh, hoeveel lewens maak saak en die Paulus sê, weet julle wat se essensie van die kerk? Karakter diep geloof om te weet God se wil is dat God jou in Christus vryspreek. God se wil is dat jy Romeine 5 vers 1 die vrede van God het. En dat jy die blydskap van die Heilige Gees het. Dis God se wil. Iemand moet 'n slag vir die kerk sê, kerk, julle is buite God se wil. Want julle vreugde is die laagste ooit. Hoe kan julle julle omstandighede gebruik en die heeltyd dit so op en af laat hardloop? Vreugde is daai diep wete. My lewe is in God se wil. Ek is 'n kind van God. Ja, daar gebeur baie keer dinge nou en dan maak ek droog, maar my lewe is in God se wil. Vra jy my, ek is ek is in God se wil want ek is 'n kind van God. Ja, ek is baie keer 'n stout kind, maar ek is ook die kind wat weet die Heilige Gees sal my kom soek. Die goeie herder van Matteus 18 en Lukas 15 sal my inloop. En dan sal ek my sondes bely 1 Johannes 2 vers 1 en 2 en ek sal dit agterlaat en weer in my Vader se huis aanhou tot sy eer lewe. God se wil. Ek gaan dink daaroor Romeine 12. Sy eerste familiereël, onthou jy? 1 Tessalonis ehm, ag 1 Petrus 2 doen goed. 1 Petrus 3 vat teenstand. 1 Tessalonisense 4 wees heilig. 1 Tessalonisense 5 wees vreugdevol, wees bly. En die laaste ene wees vrygewig. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. Paulus is besig om 'n groot geldelike insameling, 'n kollekte te hou vir die arm Christene in Judea. Hy doen dit van die begin van sy sendingwerk af. Hy skryf daaroor in Galasiërs 2 vers 10. Hy skryf twee volle hoofstukke daaroor, 2 Korinte 8 en 9. Hy skryf weer daaroor in Romeine 15 En in Handelinge 24, ek dink vers 17 het ons so vinnige verwysing dat hy hierdie geld kom aflewer in Jerusalem. Vir bykans 10 jaar is Paulus met 'n projek besig wat min Christene van weet, wat gelyk lydend loop met sy sendingwerk. Die grootste armoedeversorgingsprojek seker in die antieke wêreld in daai tyd. Want Jode en um, Grieke en Romeine gee niks om vir ander mense nie. Dit is net Jode en Christene wat vir die armes omgegee het. En Paulus het hierdie verbeeldingryke projek, imaginative op alle vlakke, uh om 'n groot klomp geld in te samel. En nou vertel hy vir die Korintiërs wat betrokke geraak het. O ja, ook in 1 Korintiërs 16 praat hy daaroor. En toe die Korintiërs nou weer opgehou. Hulle het gegee en toe opgehou. Nou skryf Paulus vir hulle. En hy vertel vir hulle van ander Christene, die Makedoniese Christene. Dis daai gemeentes wat hy gestig het op die tweede sendingreis. Ehm um, Tessalonika, Handelinge 17, Filippi, Handelinge 16, Berea. Dis daai Makedoniese provinsie, die provinsie Makedonië. En nou vertel Paulus hoe hulle binne God se wil lewe. Nou vertel Paulus, hou hy hulle as 'n voorbeeld voor. Hy sê die Makedoniërs was beproef deur alle verdrukking, God se wil, né? Hulle het swaar gekry. Tog was hulle blydskap oorvloedig. So hier sien jy hoe lyk 'n gemeente in God se wil. Hulle het aangedring om betrokke te raak by hierdie hulpverlening. Nou sê Paulus, dis meer as wat ons verwag het vers 5. Hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is die wil van God. staan daar. God se wil is om vrygewig te gee. Om vrygewig te gee. Wees vrygewig met ander woorde. Vra vir die Macedoniërs, jy gee jouself. Ja, ons almal dink altyd aan geld en en meeste gesprekke gaan oor 'n tiende. Moet ek 'n tiende gee? Do do do. Die Nuwe Testament vra, kan jy jouself gee? Het jy jouself gegee? Soos wat Jesus 2 eh, Korintiërs 8 vers 9 wat ryk was homself vir ons gegee het. Het jy jouself gegee? Het jy jouself gegee? Vrygewigheid. Beteken nie hoeveel hou ek nie, maar hoeveel gee ek? My hele lewe. In die Ou Testament was dit 'n tiende, in die Nuwe Testament sit alles. In die Nuwe Testament het jy ten minste nog nie gesteel nie as jy 'n tiende gegee het. Maar jy gee alles. <laughs> Johannes die Doper, as daai mense na hom toe kom in die Lukas Evangelie om gedoop te word, hulle vra wat moet ons doen? Hy sê as jy 2 hemde het, gee 1, gee 50%. Saggeus in Lukas 19, as hy tot bekering kom nadat hy uit sy boom uit tot in die koninkryk geval het, sê vir die Here ek gee van nou af die helfte. Die armste mense gee 50% in Lukas se begin en die rykste mense met wie Jesus te doen het gee 50%. Dis wat gebeur as jy in God vasloop. Dan as jy soos die weduwee van Markus 12 vers 41 wat jou laaste sente in die skatkis gooi. Dan as jy soos die vroutjie van Lukas 4 uh, eh, Markus 14 vers 2 tot se 10 wat jou reukolie op Jesus uitgooi. Dan gee jy jouself Dis God se wil. As jy mense sien wat swaar kry, gee jouself, jou tyd, jou talente, jou gebed. So, God se wil. Wat het ons vir mekaar gesê? God se wil is Jesus Christus. God se wil is dat jy in hom glo. God se wil is dat jy die ewige lewe het en nou het hy familiereëls. Hoe leef 'n familielid van God se se huis? Jy uh doen goed. 1 Tessalonis uh, eh, 1 Petrus 2. Jy vat teenstand want daar's 'n ander familie ook op die blok, die bose se familie en hulle gaan nie van jou hou nie. <laughs> Jy leef heilig, jy laat jou karakter vorm deur God, 1 Tessalonisense 4:3. Jy leef in vreugde, 1 Tessalonisense 5:18, Romeine 14:17. En jy leef vrygewig, want jy is in die hande van die lewende God wat vir die saad vir die saaier gee en brood vir die broodbakker, wat vir die veldgras sorg uh en vir die lelies. Dis hoe jy in God se wil lewe. Dankie dat ek saam met jou kon reis in hierdie afgelope tyd. God se wil, God se planne. Mag die Here ou en nuwe skatte uit sy woord uitgehaal het. Mag jy Matteus 13 beleef het. Dat jy ook geword het soos eh, 'n uh, disipel wat 'n leerling geword het in die koninkryk van God en wat ou en nuwe skatte raakgeloop het. Mag die Here dit gebruik om jou lewe mooi en heilig te maak. Baie dankie dat ek saam met jou kon reis. Dit was vir my 'n eer. Kom ons bid. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u woord my in die waarheid lei. Dankie dat ek binne u wil kan lewe, dat Christus u wil is en dat ek hom kan ken. Seën ons almal saam soos wat ons binne u wil lewe, soos wat ons u verheerlik in Jesus naam. Amen. Thank you.